გასალმებით თქვენ უყურებთ GeoTimis YouTube-ს, რაც იმას ნიშნავს, რომ თქვენ უყურებთ მორიგი ეპიზოდს ქართული ფეგურჩეს ხებ იმედი მაქვს ახლა თქვენ უყურებთ ყველაზე ისტორიულ ოქჯეოთიმის YouTube-ის ისტორიაში გიორგი მამარდაშვილის ვალენსია ესპანეთის თასის ფინალში ბეტის დაუპირისპირდება. რა თქმა უნდა, ჯეოთიმი ესპანეთში ჩამოვიდა. დახმარებისთვის კი მადლობა სუფთი ცეტან და sports.com-სა და ტურისტულ კომპანია Voyagers. მანამ სანამ დაიწყებთ ამ ვიდეოს ყურება ძალიან დიდი თქონა რომ გამოიწეროთ ჯეოთიმის YouTube არხი, მოიწონოთ ეს ვიდეო, დააყენოთ ზარის გილაკი. მაშასე ჯეოთიმის YouTube არხზე ესპანეთის თასის ფინალი ვალენსიასა და ბეტის შორის. წავედი. What can you say about Georgi? Speak Spanish. Ah, yo pienso que es lo, mejor que hemos fichado este verano. O sea, lo mejor. O sea, Mamardashvili, para mí el, el portero titular. Si lo sé, no, Mamardashvili. Mamardashvili. Sí. <laughs> something about Georgi Mamardashvili? Georgi Mamardashvili? Yeah. Georgi Mamardashvili is the best goalkeeper in the La Liga. Si le sé normal Mamardashvili. Mamardashvili. Yes. Amun Valencia. Amun Valencia. Amun. Amun. Amun. Amun. Corazones blanquineros están latiendo. Mamardashvili. Mamardashvili. opino de Billy es que sinceramente es un portero de presente y también para el futuro, para los próximos años en el Valencia y está rindiendo bastante y actualmente yo creo que es eh, por delante de Zilesen y de Chaume, o sea, ese portero titular y lo está haciendo... más bien. está haciendo una temporada genial. Y para su corta edad y la poca gente que confiaba en él, ha demostrado mucho por el Valencia, la verdad. Pues sinceramente cuando, cuando llegó no lo conocía de nada. Vino como portero para el Valencia Mestalla y fue ganándose un hueco y, la verdad es que se, lo merece estar en el Valencia siempre, hasta que se retire. Sí, yo creo que tiene un gran futuro, sobre todo en el Valencia y en cuanto a selección también. Y yo creo que si sigue luchando por el Valencia como sigue luchando, tiene tiene muy buen futuro. Y hay que retenerlo porque como venga un club grande de la Premier, se lo van a llevar. hay que meter una cláusula millonaria, mucho millones. Billy sin duda. nada porque Cilesen tampoco ha demostrado por el Valencia, pero Mamardavili se nota que... no. Sí, y Mamardavili para lo poco que ha costado, ahora y todo ha demostrado mucho por el Valencia y que le gusta estar en el Valencia. Y siempre que ha salido es que dejando portillas a cero, intentando siempre buscándose un hueco y, lo ha hecho genial siempre. a Nueva hay que volver. ¡Ya estamos! uh, uh, siempre! Billy is a very young goalkeeper. I'm sure that he will be very, very good goalkeeper for Valencia, and we support him, and we trust him. So. We want him to stay in Valencia for a yeah. lot of years. Yes. Yeah, yeah, yeah. He looks really very nice. good, very good goalkeeper. Eh, here in Spain. Venga, que vamos. espera, wait, wait, ah. dale. English, English, for Ah. Before he arrived here, before, yeah. what do you know about Georgi? Nothing? Nothing. Nothing. nothing. To be honest, what, nothing. About Georgia? Uh, about Georgi. Georgi. Georgi. Nothing. Nothing. nothing. nothing at all. Imagine imagine his progress like this. Yeah. This progress like this. Imagine. Well, uh, when he went to came to Valencia team, we saw that he was very very young but very good goalkeeper. And I think the in, in, a, in a future years we will see a very consolidated uh, goalkeeper for Valencia. And we are pretty sure that he will be the goalkeeper. The, the, the and the last question, Silesen or Mamardashvili? Jordi! Jordi! Jordi! მოიგო ჯავი, აუ კიდეც დი ამინდი იყო და წამოსნა შევით. მეთქი, აი ამინდი იქნება მზეო ესპანეთიო და არ გამოდის ესე. დაუხტა იმას აშინელება, მაგრამ თავარია რომ დაწყობა რომ მოიგო. დღეს რაც გულის თავარია, ეგ დამთავრდეს ღირსეულად და წვიმას ავიტანთ კაც. ისეთ ისა ამხელა ისა ლიფტია ისეთი ძრაფილისტია ნახე რამდენი ხშირო. ჩაროსნულია. ო, ზამდენი სტუმბიო ჩაროსნულია. 34 34 ჩვენც ხა შეასტუმროთ ხოთ შორის რეალი იყო მანდო ესე ვიტყვი მაგარი იყო და სადაც ვარ ახლა ხოლმე სადაც იქ დღეს ამდენი ჭამდილი ციფრები სადაც სადაც სადაც ჩვენ ვთვარ ესე შმელიაში სევილია იყო ლევანტესთან თამაში ხო ანუ ეს მელია უჩას კაი ბრენდინგა აია ეს ვაფშე მაგარი 34 მან რა დააჭა. ლევან, ძალიან დიდი დღეა. ყველაზე დიდი დღე გიორგი მამრდაშვილის კარიერაში. მაინტერესებს ეს ტიკი თქვა მაქვს შენთან. არის თუ რა შენს კარიერაში ყველაზე დიდი დღე? პირველ რიგში სალამ მოგესალმებით და მადლობა რომ აქემ ყოფებით ორივე. რა თქმა უნდა, დიდი დღეა ჯერ გიორგის კარიერისთვის და გიორგისთვის და ასევე ჩემთვის როგორ როგორ შეიძლება ვთქვა რომ არ არის დიდი დღე. დიდი დღეა და ასევე ძალიან ძალიან ნერვიულობ ესე ვთქვი. ეგ ძირდა მეკითხა, შენ ნერვიულობ, ეს ნერვიულობ. ანუ თავი იმან არის ნერვიულოს. თუ კონდა საუბრები დარწმუნებული კონდა და რას ფიქრობს, რამდენად ინარჩუნებს სიმშვიდეს და გიორგის ფსიქოლოგიაზე მინდა ისაუბრო. ჩვენ მოგვიწია შეხვედრა 20-ში, რომ ჩამოფრინდი, იმის მერე უკვე მისი რეჟიმი გადაერთო ვალენსიის პროგრამაზე და პირველი კითხვა რა თქმა უნდა ეგ იყო რომ ნერვიულია თუ არა მაგრამ არც გამკირვებია მისი პასუხი იმიტომ რომ ერთი რიგით თამაშისთვის ემზადება ესე რომ თქვა იმიტომ რომ განსაკუთრებული არის ის უკვე რო აქ არის ამ გუნჩი არის და ა მან ძალიან მარტივად იმპასუხა რომ ემზადება ის რიგით თამაშისთვის რომელსაც შედეგი არის მნიშვნელოვანი. მ როცა გიორგი გაიცანი პირველ და დღეს ხასიათის უფრო დამშვიდებული და გაწონასწორებულია? რა თქმა უნდა, ეტყობა მეტი ხარისხი, მეტი სიმშვიდე და ამასთან ერთად, აი როგორ გითხრათ, კი ეს ეს ეტაპი ეტყობა, რომ ესე რა თქვა, განსხვავ განსხვავებულ რაღაცებს ვატყობ ესე რა. ლევან, შენი განმოსახედით, გიორგი მამარდაშვილის кейსი სხვა ქართულ ფეურთელების სამომავლო განვითარების პერსპექტივას რამდენად ცვლის? და როგორც ვთქვი, როგორ წარმოგიდგენია? ისი თქმა შემიძლია ერთი ის არის, რომ რაც უკვე ვალენსიაში დაახლოებით მე-6 თვარ და ინტერესი ძალიან გაჩნდა, ესე რომ ვთქვა. იმიტომ რომ ხო მამარდაშვილი და გამომდინარე არის ის, რომ თუ მას შეუძლია რომ ამხელა ლიგაში და ამხელა დონეზე თამაში, რატომ არა სხვა ქართულ ფეხბურთელებს, მაგრამ ამაზე უფრო მომავალში იქნება საუბრები თუ როგორ თქვა, ანუ იმის აღნიშვნა მინდა, რომ ინტერესი გაჩენილია, მაგრამ ეს ინტერესი რანაირად გამიტარდება, მაგას უკვე დრო გაჩვენებს. ალბათ ყველაზე კარგ სცენარს წერ ადამიანები ჩვენ თავში როცა რაღაცას ვაკეთებთ. აი ზუსტად ერთი წლის წინ შენს თავში ყველაზე კარგი სცენარი გიორგისთან დაკავშირებით რა იყო? აი ეს ძალიან პირდაპირ მითხარი, ონ არ მითხარო ის იყო რაც ახლა არისო. არა, რა თქმა უნდა. პირველ რიგში ეს იყო, რომ ჩემი პირველი ფეხბურთელი იყო გიორგი. ამასთანაც ვიყავი გადაცემებში და ვახსენე და პირველი ის იყო რომ მაქსიმალისტია და მეძლო რომ კარგი გამოსულიყო მაგრამ აი სიმართლეს გეტყვი ხო ჯეოთიმია არ არის ეხლა რაღაცა მოჭიმული არხი ესე რომ თქვა თუ გადა ფეიჯი ესე რომ თქვა და აა აი ამას ნაღად არ ვიფიქრ ვერ ვიფიქრებდით კი იყო ესეთი შემოთავაზებაც მაგრამ ეს სცენარი რომ ესე გამთარდებოდა ესე მოკლე დროში მე ჯერა რომ გამოვიდოდა მე ეს გიოსაც ოჯახსაც მაგრამ ესეთ მოკლე დროში რომ ესეთი რამე მოხდებოდა ზღაპარშიც არავის არ გვეყო რა ვარიანტ ჩამოთვალთ რა ვარიანტებს შორის გააკეთე არჩევანი დარწმუნო იყო ისეთი გუნდები რომლებიც პირდაპირ სათამაშო დროს პირდებოდნენ გიორგის მაგრამ ლეონ სეთური წავიდა იმ რისკზე და იმ ვაბანგზე რომ ის წამოიყვანა ვალენსიაში მესტალიას გუნდის წევრად და შემდეგ განვითარდა მოვლენები ისე როგორც განვითარდა. მადლობა ამ კითხვისთვის, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რა. აა ჩემ ჩვენთან შემოთავაზება იყო ესეთი, რომ იყო პაკო შვერეირა, იყო ბენფიკას ინტერესი, უნიონ ბერლინი, ჰერტა, ანუ მაგრამ ეს როგორ რაღაც იყო იცი რომ ეს იყო რომ აი ერთ კვირაში იქნებოდა ადრე შექმნოდა ანუ მაგედა ზედო ვალენსიის მესტალის კონტრაქტი ესე რომ ვთქვათ პერსპექტივით პირველ გუნდში ვარჯიშით და პრესეზონზე თამაშების გარანტიით ესე რომ ვთქვათ არც გვივაჭრია და აქენა გამომდინარე ამ რისკზე და ამ აბაგზე წავიდა კარგად გახსოვს საბა როგორ იყო რომ სად მიყავს გუპავს მე ხუთე ლიგა მაგრამ გავრისკე ხო რუტინა როკუმა დატრიალებული იყო კი კარგად იცი რაც მოხდებოდა არც შუა მოვას მოიკითხებოდნენ არც იმ სხვა ადამიანებს ესე რომ ვთქვათ იმ პასუხისგებლობას რა პასუხისგებლობას მე და შემა კომპანია მოვიხდით როცა გაოფიციალურად ტრანსფერი და ექსკლუზივი ჯეო ტიმს კონდა მაშინ კომენტარები იყო როცა რაღაც მომენტში ხალხს ძალიან უხარო და იყო ნეგატიური კომენტარებიც რომლებიც ალბათ ნანახი გაქვს გეწინა სხვათაში გამოსლება არ მქონია. რაღაც კუთხით მეწინას ვერ ვიტყვი, მაგრამ აწუხებდა ესე რომ ვთქვა, იმიტომ რომ ჩემი ყველა ნაბიჯი და ჩემი ყველა მოქმედება ფეგურჩი იქნება თუ პირად ცხოვრებულში არის პასუხისგებლობაზე დამყარებული და სუ ყოველთვის რაღაცა შეგზნება მქონდა, რომ რაღაცა არასდროს ხო არ ვაკეთებ ან ჩემ გუნთან ერთად ვისთან ერთადაც მუშაობ, ყოფილა ესეთი ფაქტები, რომ აბა როგორ მაგრამ მაინც გადამწყვეტი მე გამოვდექი ესე რომ ვთქვა, რა ანუ წინაღობებიც მქონდა არაერთი მენეჯერისგან შიდა კომპანიაშიც იყო რაღაცა ასთან სხვადასხვა, მაგრამ გავრისკე და თქვით, რომ ეს ტრანსფერი უნდა გაგვერისკა, ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ იყო რაღაც ის პუნქტები ჩადებული, რომელიც გიორგის მიცემდა იმის საშუალებას, რომ რაღაც პერიოდის მერე კლუბი გამოიცვალა, მაგრამ კი ხედავთ, სად არის ახლა გიორგი და ლევან. ნიტა ახლა რა ხდება გიოს ოჯახში, საქართველოში? დაასფიქრე. ყოველდღიურ ყოველდღიურ არა, ყოველწამიერ რეჟიმში ვარ და დღესაც არ დავარღვი იმ ტრადიციას, რომ დავის პირველ ტანის მერე დაურეკავ. აი მე-20 თამაშია თუ არ ვხდები გიორგისი ვალენსიაში და ესე ტრადიცია გვაქვს, რომ პირველ ტანის მერე ურეკავ და აუცილებლად დაურეკავ პირველ ტანის მერე, მაგრამ რა ხდება ეხა? კარგად ვიცი, მობილიზებული მისი ოჯახი, თამუნა, ნინიკო, დავითი, მისი კიდე ის ვიწრო გარემოცვა და დიდ ეკრანზე. მე ვიცი, რომ მთელი რეგიონი აპირებს ყურებას ერთ დიდ ეკრანზე. თუ არ ხდები ეხა, თუ არ ხდები ეხა ხონში არიან და ხონ ქვეყნიდან უყურებენ და იმედია ვიზეიმებთ იმ ისეთ წარმატებას, როგორი წარმატებას ქართულ გულშემატკივარს, ქართულ ხალხს და რა თქმა უნდა ჩვენ ოჯახის წევრებს რა ვიცი უდიდეს სიხარულს და რა ვიცი სიმდიდრეს მოგცემს ესე რომ თქვა ხალხთან ერთად მივდივართ ჩვენ ახლა სტადიონზე ძალიან მალე უკვე ლაკარტუხაზე ვიქნებით ძალიან მაგარ განწყობაზე არიან ბეტისის ფანები იბალბეტი აი იმედია იმედია ახლა კარხასი აზიანენ იმედია თამაშს მერე მოგუშულები იქნებიან და მათი გუნი წააგებს იმიტომ რომ დღეს ერთ-ერთი გუნდა უნდა მოიგოს მაგრამ მაგის ახლა ვერ ვიტყვი იმიტომ რომ გამлахავენ დავედით <laughs> აი თამაში დაიწყო 0-0-ია თანაბარი შეხვედრა ორივე გუნდის ვერავს ერთმანეთს ნახოთ როგორი შეხვედრა იქნება ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ორ საათში მთელი საქართველო იქნება უბედნიერეს a few minutes later მეტარ თეთრ წუთზე დაწინაურდა ბეტისი ძალიან დიდი უპირატესობა აქვს სევილი ურგუნს ძალიან ცუდად თამაშა დაცვა ბურთი გადაახტა და ძალიან ახლო მანძილიდან გიორგი ყველა ვარიანტი უძლური იქნებოდა ერთი ნუს აგებს ვალენსია იმედია გამოსწორდება მის ყველაფერი გოლ ერთი და ერთი გოლ ვალენსია მოაკა 82 წუთზე მაგრად გადარჩა ვალენსია, კარგი შეტევა ჰქონდა ბეტის და საბოლოოდ ეს დასრულდა ძელით. ასე რომ ყავ 1-1 და პირველ ტაიმი მთავრდება უკვე. იმედია ნუ ესე დამთავრდება ნორმალურ შემთხვევაში და ნახოთ მეორე ტაიმი უკვე დიდი იმედია აქვს ვალენსიას მოგებით უნდა დასრულდეს. აი მე დასრულებულია 1-1 ბეტისა და ვალენსიას შორის ძალიან ცუდა დაიწყო ვალენსია პირველი ტაიმი აგებენ კიდევაც მაგრამ გატანილი გოლის შედეგს საერთოდ დასტაბილურდა სიტუაცია იმედი აქვს მეორე ტაიმში ბორდალასის ბიჭები უკეთესები იქნებიან როგორც მე მინდა შეახსენოთ რომ ჩვენი სპონსორია ენერგეტიკული სასმელი კაბისა რომლის შეძენა შეიძლება ნიკოლას და ალიბრეს ქსელებში მეორე ტაიმი ძალიან კარგად დაიწყო ვალენსიამ 51 წუთზე ძალიან მაგარი შანსი ჰქონდა დღამურებს მაგრამ ძალიან ცუდა და არტყა უგოდურომ კარში მეორე ტაიმი აღკვეთ უკეთესია და იმედია მალე გავიტანთ გოლს 1-1 კლავ 77 წუთზე მაგრად გადაურჩით კიდევ ერთი ძელი ბეტისის დარტყმის შემდეგ ძალიან ცოტა დრო რჩება სრული დროის ამოწურვამდე და რაც უფრო ახლოდება თამაში დასასრული უფრო იმატებს ნერვულობა იმიტომ რომ აი ბოლოს კენვარდ გასული რა მეორე ტაიმი უფრო ინერტულია კვლავ ერთიდერთ ოთხოზათი წუთი დასრულებულია ერთიდერთი და იწყება მომენტი რომელიც ყველაზე მეტად მეზიზღება დამატებითი დრო მაგრამ ეს თამაში შემადგენელი ნაწილია და წარმატებს უნდა ვალენსიას და გიორგი მამარდაშვილს. მეგობრებო, შეგასწრეთ რომ ჩვენი სპონსორია ინკოგნიტო ბარათი, ბარათი რომელიც გაძლევს საშუალებას გადაიხადო, იყიდო და შეაშლო ფინანსური ტრანზაქციები ისე რომ შენი ყველა მომენტი იყოს გასაოდუმლოებული. ასე რომ თუ გინდა იყო ინკოგნიტო, გამოიყენე ეს ბარათი. დასრულებულია მატჩის 120 წუთი და იწყება პენალტების სერია. ამ 120 წუთში გიორგი იყო ძალიან კარგი, ძალიან დამაჯერებელი და იმედია მაქვს რომ ეს დამაჯერებლობა გადაო პენალტების სერიაზე. გიო ახლა შე ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი გაქვს კარიერაში. დასრულებულია მატჩი 2:1 სამცხოვრად პენალტების სერიაში დავმარცხეთ, მაგრამ ძალიან მეამაყება გიო პირველივე წელს ესეთი წარმატება სულ ცოტა დააგდა დასახად ერთ-ერთი საუკეთესო იყო მატჩის 90 წუთის 100 წუთის თუ არა საუკეთესო სტადიონზე ჩვენი მოქმედება დასრულებულია გიორგი მადლობამი დაუთხრა სეტანდა სპორტს კომს და თურქული კომპანია Warriors-ს რომ დაგვეყვანენ რათა მოხვედრილიყავით აქ აი უშუალოდ გადავენ ხო სტადიონის გარეთ. პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაუხადო თითეულ მადგანს, იმიტომ რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მათი ხარდაჭერა, უგზნო თითეულ მადგანის გვერდში დგომას და მადლობა მათ. და ჩვენ ხედავთ გემანდელ თამაშს, დაუმარცხდით, მაგრამ არაუშავს, ბრძოლა გრძელდება და ნახოთ მომავალში რა იქნება. კიდევ ცოტა ამ დიდ დღესასწაულს ქრისტიანებს ფეხბურთს ამოჭყოზე იმედ გამაცრუებელი დღე იყო შენს კარიერაში? ну, ეგრე გამოდის რა. პირველი ფინალი იყო ვაფშე კარიერაში და რო წააგებ, ცოტა რთულია, მაგრამ არ აღშოს. ეგ არაფერი. რა თქმა უნდა, მაქსიმალისტი ხარ და როც არის საშუალება, ყოველთვის გინდა რომ მიაღწიო მაქსიმუმს, მაგრამ რაღაც მომენტში თუ იაზრდოთ ფინალზე 21 წასახში პირველი სეზონში რა გააკეთე? ну ხო და ჩემი აზრით შრომის შედეგია რა იმიტომ რომ ვერ შემოფარსა და მინდა რომ დამიფასდეს ეს შრომა და პირველ სეზონში ცოტა გამართლებით ფევრის შრომით დამიფასდა ასე თუ ის კიდე მეტი იქნება შემდეგ სეზონში მეტი ფოს აი სახში მარტო როცა დარჩენილ ხარ გიფიქრე ხოლმე ის რა ზღაპარში მოხდი მიფიქრია მაგრამ რომ შედიხარ იმ გუნდში ისეთ სიტუაცია ხდება, რომ ჩემ, ანუ იმათიანად მიმიღეს რა. ისე ისე ვარ ახლა გუნდში და პირველი დღიდან ისე ვიყავი, რომ იმათიანები ვიყავი და ანუ არ განჭირებია საერთოდ არაფერი. ფინალში თამაში დარწმუნებული ვარ გინდოდა. როდის მიხვდი, რომ ბეტისის წინააღმდეგ შენიძგებოდი კარში, როცა ვილიარიალთან სერიის შენიძგა და შენ დაგასვენეს თუ მანამდე ციცოდი უკვე. მაგაც უკვე ვიცოდი, სანაკრებოდან რა ჩამოვედი და რა დამაწყებინეს თამაში, უკვე ვიცოდი რომ მეითამაშე. მოდი პირდაპირ მითხარი. ისრანი რულობდი ფინალს ძალიან. არ რულობდი. საერთოდ. ეგეთ თამაშები ვიცოდი, რომ ისე ამონო, სიამონება მეიღო. რულობის გამო მაქსიმონებას ვერ გავიფიჭებდი. ბატონო, გიო. მოდი მითხარი, რაც აქ ხარ, შენთვის ყველაზე მძიმე პერიოდი როდის ყი რა, აი როგორ გიჭირდა რა რაღაც. ფსიქოლოგიურად გამიჭირდა ის 4 თვე, უთამაშებელი 4 თვე რა, რო არ თამაშობდი, სკამზე რომ დამსვეს. თან თოდა ჩავიკეტე ჩემ თავში, ენა არ ვიცოდი აქ რაღაცა და ეგ პერიოდი ძალიან გამიჭირდა. მაგრამ ეგ პერიოდიც ძალიან ისე ყოველდღე ვარჯიში, ვარჯიში და მაგით გადავიტანე და მაგის მე თამაშობა ვიწყე უფრო ხეხა კარგად. მინდა გეხმარა მაგალითად დაძლევაში. საკუთარი თავი რა. მარტო ვიყავი, მე რა ჩემი ოჯახიც ჩამოვიდა, ოჯახიც ამაგრა დამეხმარა, იმიტომ რომ ცოტა გამოვედი. მამინდა მარტო რობოტი ვიყავი, ვარჯიში სახლე, ვარჯიში სახლე, არ სწავლავდიო. ქალაქში ახლა მე სამით გავდივარ. ოჯახის როლი გიორგი მამარდაშვილის ცხოვრებაში. ოჯახს ძალიან დიდი როლი აქვს, იმიტომ რომ მეხმარებიან ყველაფერში რა და რაც არ უნდა დამჭირდეს, რაც არ უნდა პრობლემა მქონდეს, სულ ვერ შემიძლია და ძალიან დიდი როლი აქვს. მაშინეგრაც ესპანეთში წამხვედი ის პრო ხშირად ელაპარაკები დედას მამას თუ დას სამივეს ესე გამორჩეულ გამორჩეულად არც ეს სამივეს იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სამივე ჩემთვის დაცოსთან ერთად თამაშებს ხშირად განიხილავ აი რამდენად კრიტიკულია რა ეს შეგეძლო ესე გაიკეთებია ეს ესე თუ უკვე ადრე უფრო იყო ხოლმე ხა ესე ესე აღარა მე ვიცი რომ იმდენად კრიტიკული იყო ბავშვო შენ მიმართ რომ ერთ-ერთ ტურნირზე საუკეთესო ჯილდო სპეციალურად არ მოგცა შენ. ო. აი ეს ისტორია მინდა რომ მოყვა. აა პატარების ტურნირია და როგორ იყო ისი პატარების ტურნირი იყო ხო და ნახევარფინალში ვითამაშე ცოტა რაღაც ან ორი ძალიან ცუდი გოლით გავუშვით რაღაცა რა და მოვიგეთ მაინც ნახევარფინალში და მე ფინალში კარგად ვითამაშე. და მაინც ვისაც მოუგეთ ფინალი იმათ მეკარეს მიწა საუკეთესო. მოგეთხე რატო თქო ნახევარფინალში სულად რო ითამაშე შეიძლება წაიგო წაიგო თუ რა მაგითო ეწინა მაგრამ გიოთო ტირილი დავის იტი როცა სევილიას თან თამაშის შემდეგ სკამზე მოხდი და რამდენიმე თვე მოგიწია უთამაშებად აი რაღაც მომენტში ხო რა ნერვიულდი რომ აი აი მისადო რა ხდება აი რაც თქვი რომ ენ არ ვიცოდი და არ შეგეწოვაცოს გაგეზიარებინა შენი გზნობები რაღაც და ხო იგი ყო რა იგი ყო რთული რა სკამზე რომ დაგსვავენ, ან ესეთი კონკურენტი რო ყავს ახლა როგორც სილასენია, ცოტა რთულია, მაგრამ დამეხმარა თან ტრენერი მაგრად რომ მომამზადა ყველანაირად ფსიქოლოგია პირველ რიგში რომ ჯერ ახალგაზრდა ხარ, კიდე მოგიწევ და ოჩოტორენო. აი, ეხა ამ გარემოსახედან რო შევხედოთ. როგორ ფიქრობ? აი მაგ მომენტში წდი რა ბორდალასი, აი რაზგულის ოფცი უყურებდა თუ არა ის პერიოდი რაც გამზიგი როგორ მოიქცეოდი? როგორ ფიქრობ? არ ვიცი, რავი, არ ამგონია. ბორდალასი როგორი ტრენერია, იცი, არ აქვს იმისთვის ახალგაზრდას მნიშვნელობა, ვინც თამაშობს, იმას ათამაშებს. კარგად ვინც თამაშობს, იმას ათამაშებს რა. ვინც არის სად? ალბათ არ ვიყავ ეს 4 თვე მზად. თან ხა ჯასპერიც კარგად იყო ეს 4 თვე, კარგად თამაშობდა, ნორმალურად იყო და გუნდი ხა ბერგოსო შევდა, მე მეკარეზრალი არ არის. მაგ პერიოდში კომუნიკაცია თუ კონდა შენთან, ან თუ აუხსნია რომ აიცი რა, იმიტომ ხარ სკამზე რომ 100 შემდეგ ასე შემდეგ. მაგის მე არა, საერთოდ არ გულაპარაკია სამი თვე და მე აი უკვე რო ვატყობდი რომ შეიძლება დავეყენებინე, მე დამივარა და მე ვაპარაკა რომ ვიციო შენი ისო კონდიციებიო, როგორიც ხარო და მინდა რომ აჩვენო ხალხსო, ესე მითხრა. ეს დაუჯერ. ცო ბოლოს აი ბოლოს უკვე სანამ დაიწყებდი თავიდან თამაშს როცა უკვე ველოდებოდით თან პერიოდში CSM-მა ტრამვა მიიღო, ხო? და როცა გვეგონა იქ გიო დადგება, ეს პომპესაში გავრცელდა ეს ინფორმაცია, განაცხადს მიღვა დარჩა წონის გამო და შოკის, ანუ შოკი იყო, რაც მეთქი რა ხდება და მოდი დეტალურად მოყვეთ, რა მოხდა. რამდენ გრამზე იყო საუბარი და როგორ გაიგე რომ მაგის გამ რაღაც მოხდა რაღაც. მაგაზე მაგრად გამეცინა, ხო? ზოგადად ანუ ფეო ჩემპიონატის გამარჯვებაში 6-7 ფეხბურთელი, თუ ეგრე 100 გრამი 150 გრამი ხარ არის ფეხბურთში არაფერი არ არის და 200 გრამი და ბოლოს რაღაც სამში წავაგეთ და გორდადასმა თქვა რომ ისო რა ქვია ვინც ახლა ზედმეტად 100 გრამი ზედმეტი იქნებაო, განსხვავებული არ მოხდებაო და მაგის მერე მოხდი შემთხვევით მე და <laughs> მაგრამ გამეჩინა 100 რაღაც გრამი იყო და მაგის მერე 2 კილო დავიკერე <laughs> იმ პერიოდში, როცა გავრცელდა ინფორმაცია შენი წონის პრობლემასთან დაკავშირებით, ნუ პრობლემას ქონდა ბჭყალებში, სულ მაგ პერიოდში ჩამოვიდა ოჯახი შენთან. აი, რამდენად დაგეხმარა იმ პერიოდში, თამაშში რო თამაში დაწყული არ ქნა, იმ პერიოდში რამდენად დაგეხმარა ოჯახი შენთან ჩამოსვლა. პირველ რიგში ფსიქოლოგიურად ძალიან დამეხმარა რა, იმიტომ ცოტა გამოვედი, იმიტომ მართლა ვარჯიში სახლი, ვარჯიში სახლის ვესები ყავი, ესეთ რეჟიმში რა, რობოტი ვიყავი. ნუ ცოტა გამოვედი და ძალიან ამეხმარა მართლა ყველა ფსიქოლოგიურად ძალიან ისე ვიყო. დედას გაკეთებული ყველასთან რა იყოს? პიცა. აი, ახლა რომ უყურებ რაღაც მომენტში გონია რომ ჩემაზრი ვიტყვი. რაღაც მომენტში გონია რომ ბორდოლსი სწორად მოიქცა და ერთყოლას გულისხმობ. იგივე შეცდომას ანუ თქვა ხო აღარ დაუშვებ, ანუ შეცდომას რა, ანუ სუხო წონაში კონტროლში იქნება წონა. აი შე როგორ ფიქრობ, აი რაღაც ისე იყო ცივი შხაპი იყო თუ აი როგორ ფიქრობ? იმწოს კი გიწინა, მაგრამ რაღაც პერიოდ როგორ არის მე ხო არ მაგას უბრალოდ გიღიმებო. ა ჩემი აზრით ზედმეტი კონტროლია ეგ რა, ეხა 100 გრამი არაფერი არ არის. რა, რა უნდა 100 გრამი წარმოიდგინე ეხა. აა, ეს წყლის დალევა და არაფერი ზედმეტი კონტროლია უბრალოდ რა. ანუ შეიძლება ანუ პროფესიონალიზმია 2 კილო და 3 კილო როგორ გაგხსედმეტი და მაინც არული თავს და 100 გრამი არაფერი არ არის საერთოდ. ანუ შენ ფიქრობ რომ like წაგებულს როგორ გაბრაზებული იყო და წაგებულს ვერ ხო რა like ეხლა ცეკ წესია რომ ვინც ზედმეტ ზონაშია განაცხადში ვერ ხვდება. ის კონდიე პრობლემა ყოველშიაც. ესე არ ვიცი რა, ყველას ხონია, თითქოს ყველას ხონია, ხა ძალიან ისე რომ რაღაც განცხადში როგორ მოხდრი იყო, ხა ბოლოს უკვე აღარ ავის, უკვე დაალაგდა, მაგრამ ანუ თავიდანვე 100-200 გრამი თითქოს ბევრს ხონდა რა. და მაგაზე ჯარიმებია თუ როგორ აი რას რა სიტუაცია ჯარიმებიც არის კი ჯარიმები ყველაფერს დაწერილი აქვს ჯარიმების ფურცელი და ჯარიმებიც არის ყველაზე დიდი ჯარიმა რაზე აი ყველაზე დიდი ჯარიმა უმიზეზოდ მიიღებულ წითელმა რაც ვა დისციპლინის ხრე აა კი ძალიან ძალიან ისე არის ეს რაც მაინტერესებს ხახს კონტენტს ხო კითხულობ ხო რაცა უნდა იყოს აბა ხანდახან გვეცნო. ხანდახან შევდივარ კი. ხო, ეს რაღაც მე ხო გითხო. თქვენი რომ აკვეჯი წაიკითხე, ნუ ასწერნე როგორ. როგორ ფიქრობ? პრომოგარიაში. აი მაგ როცა დაიწერო წონის ამები. როგორ ფიქრობ, ქართო გულშემატკივარზე აგრესიული და ამავდროულად ხარდამჭერი არსებობს ვინმე ან რო შეუძლოთ ერთი მომენტი საშაგაგდონ მეორე მომენტში არ ვიცი რა ვიცი, სხვა არ გამომიციალა. ქართული გულშემატკივარი ხო ეგრეა რა, ანუ უცებ აღმერთებენ და მე უცებ მიწას დააგდებენ რაღაც პატარა შეცდომის გამო. გეწყინა როგორც ისეთ კომენტარებს აწერდნენ? არა, მაგ მაგ შეცდომის მე სევილის მე რაღაც ვაქცე უკვდავს არ გითხოვ. იმიტომ რომ მივხვდი ვინა ჩემიან და ვინა ქართულ, ну, შეთქო მარტო ქართული მყოს გამოცილია, მე მგონი ესპანელებიც ყველაც წარმოდგენ გაქვს ესპანკომაგებს და აი რა განსხვავება ქართულ და ესპანურ შემოთკილებს შორის? вообще ანუ არ არის ეს დიდი განსხვავება რა, უბრალოდ ესპანელები უფრო მეტ პოზიტივს ეძებენ რა, ხო ხო წავაგეთ თამაში, მაგრამ მაინც პოზიტიურად არიან, არა უშო, შემდეგ სეზონში მოვიგებთ. ეგრე არიან და ჩვენ ხა რავი, რო წავაგებთ რა ნაკრები რაღაც თამაშს სიტყვაზე მაშინვე ლანძღვა მიდის, გინება მიდის, იქ ვიღაც ფეხბურთს აგინებს, ვიღაც ტრენერს აგინებს და ჩემი აზრით არასწორია თორე. გულშემატკივარია შეიძლება გაბრაზდეს, აბა რა. უნდა იმასაც მოგება, მაგრამ ჩვენზე მეტად ფეხბურთზე მეტად არც ძალ უნდა მოგება. ეგრეს ანუ ხო გააჩემა თამაშს. თქვენ იმითო გიკრავენ ხა დაშო კარგად თამაშია გუნდა ფინალში. ხო საქართველოს ნაკრებს კარგად თამაშობს. მე მგონია რომ მაშინაც ჩვენ უჭერთ ხარ ერთმანეთს, არა? ანუ როგორ კი როგორ არა ბიგზნობა ხარ და ჩაგულს მაგრამ ესე მარჩი წავაგეთ სამთან ვერ მოვიგეთ თამაში, მაგრამ მაინც როგორი განწყობა იყო? კი ხა საქართველოსში იგზნობა ხარ და ჭერა. ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით რა და გუნჩიც იგზნობა რომ მეტი შეგვიძლია კიდე მოვიგებთ. კარგი ნაკრები ჩამოყალიბდება ჩემი აზრით. ა მოდი ნაკრებსაც შევეხოთ. ის პერიოდი როცა დაიწყეთ ამაში ვალენსიაში, შემდეგ იყო სადებიუტო შეხვედრა ნაკრებში და წარუმატებელი. ხო არ იმოქმედა ამან შენზე ფსიქოლოგიურად, როცა კარშალი თამაშები ქონდა, მოგვიები ქონდა, ნაკრებში 4 გოლი გაუშვა პირველ შეხვედრაში. ართული თამაში გამოვიდა იქ თამაში და თან ამხანაგური იყო. მაგრამ ფსიქოლოგიურად არ არ მოქმედია რა. არა უშ ესე რა არაფერია თავარი შემდეგ თამაშები იყოს კარგი იმიტომ რომ ჩემს პირველი თამაში იყო ნაკრებში ცოტა ისეთ დაძაბული ვიყავი მე რა პირველი თამაში მაინც ხოიც ცოტა ისეთ ისე ხო არ ყოფილა შეთქვა კარიერის განმავლობაში რომ აი ფსიქოლოგიად გაგიჭირდა ან ფსიქოლოგის დახმარება გაგჭირვებია დაგჭირვებია ან ვალენსიის ფსიქოლოგი თუ ყავს გუნდში თუ არა არ ყოფს ხოლმე და არა ეგეთ ის სიტუაციას არ მქონია რა. ფსიქოლოგი მყავს ჩემი ტრენერი მეკარეების. ფსიქოლოგიც არის ეგ კაცი ტრენერი და ყველაფერი. ანუ ძალიან ახლოს ხარ ჩვენთან. აი ალბანეთის თამაშის წინ რა განწყობაზე იყავი. რაც მომენტში ყოველთვის მიყვება ის პირველი შეხვედრის ვაიბები, ანუ მეხსიერება და აი ალბანეთთან როგორ იყო? მშვიდად იყავი? მშვიდად ვიყავი უფრო, იმიტომ რომ უკვე ნათამაშები მქონდა, ვიცოდი რაც იყოს. სხვანაირ სათამაშოა ნაკრებში რა, არ არის კლუბი, უფრო უფრო რთული სათამაშოა. შეიძლება უფრო ისეთი მეტოქე ყავდეს, მაგრამ უფრო რთული სათამაშოა რა, ნაკრები სხვა არის საერთოდ და მაგრამ მაინც არა ბაზაბული აღარ ვარ ხოლმე რა, ეს ძალიან ისე ვარ ხოლმე. კონცენტრაცია მთავარი თორემ, ბაზაბული არა. გიორგი მამარდაშვილი ბულგარეთის წინ. გიორგი მამარდაშვილი ალბანეთის წინ. სხვა სხვა მეკარე იყო ფსიქოლოგიურად. კი. კი, იმიტომ რომ ფსიქოლოგიურად ასთა ყველანაირადაც ყოველდღე უნდა მინდა რომ უმოწო რა შენი აგენტი ლეონ ცეტურიძე ამბობს რომ თავად ვალენსიას ტრანსფერის შესახებ ირეიდან დაიგეთო ღამის 12 საათზე რაც ინსტაგრამზე მოწერა კონტ ეგ დღე მინდა გაიხსენო ხო ჩემთვის ვიყავი საღამოს ვარჯიშთან მოსული ოკოში ვიყავი მაშინ და ვარჯიშთან მოვედი ორზოს თამაშობდი ჩემს მაგასთან ერთად PlayStation-ზე ლუკასთან ერთად. ცებს რავი ტელეფონს და მოვიდა ერთი 20 notification ერთად. მაშინ არ ხონდა გამორთულეს notification-ები და რაღაცები და უცე მოვიდა და რავი მეთქი რა ხდება. შევიდა რაღაცა ესპანურა წერენ, ვაფშე აზერ მოვიდი მაშინთან. აზერ მოვიდი და შევიდა მე გადავთარგმნე რაღაც. Welcome to Valencia რაღაცები. რეაქცია რა იყო? არაფერი რავი, აა вообще ბევრი ბევრი ეგეთი ის იყო ხოლმე და ანუ რა დაიჭირე? ან ვარდა ხო, ან სანამ ხოიც არ მოაწერ. <laughs> მანამდე ვერ. რა მოაწერე მე უკვე და როგორც რა ჩამოვედი машинаც ცოტა ისე ვიყავი, კიდე ვერ ვიაზრებდი, სად ვიყავი და აი უკვე მიდანთა რა ვითამაშე, მე ლადის პირველ თამაშს ვითამაშე. მე ხალხს რომ მოემატა უკვე სტადიონზე, უფრო მივხვდი სად ვიყავი. თავინაც რო ვისწავლე და რაღაცა მესმოდა. აა გარდა შემოსული. როდესაც ძიძუს ყოველფერი გადაწყდა, რა თქმა უნდა ის განმობეში ლოკომოტივში ღავი კლავ და აი კონცენტრაცია არ გიჭირდა, როცა აი ცოდი რომ იქეთ მიდიოდი, იქეთ ფიქრობ, იქეთ წასვლაზე კონცენტრაციის პრობლემა არის ხოლმე, როდესაც რაღაც დოზი პატარა დოზი. კი, რაღაც დოზი ხა არის, იმიტომ რომ ფიქრობ უკვე შეიძლება რადიკალურად შეიცვალა შენი ცხოვრება, ხო? ფაქტო ის ხوار არის რომ გუნდი შეიცვალა რა გადადიხარ სხვა ქვეყანაში სხვა ქალაქში სხვა ენა უნდა ისწავლო სხვა ენაზე უნდა ელაპარაკო წარმოიდგინე რომ ხელა აცლება ხო ფიქრობ მაგაზე გინდა არ გინდა რა მაგრამ პროფესიონალი თუ ხარ ხა ჯერ შენ საქმეს მიხედავ და მე გავიწ ახალ ეტაპს შენ ცოდი რომ ვალენსიაში თავდაპირველად ცოდი ვარც პირველ მეკარს მოდიოდი არც მეორე თვესია არ გაგიჭირდა იმ გადაწყვეტილებას მიღება, რომ თქვა, უნდა წამოსულიყავ იმ პირობებს, აპირებს მოდი. ანუ საბოლოოდ კი წამოხედი, მაგრამ არ იყო შემთხვევაში ფეური კითხობი, რომ აი რა იყო ისე, მოდი გავრისკავ, რას კარგო. ნახავ მაინც რა არის. მე 4-ე მეკარე წამოვიდი. მესამეც არ იყო. მესამე და წამოსულიყავ, მაგრამ მე შეიძლება რაღაცები აქ ჩამოვედი 3 მეკარე დავხვდა და მეთქი რა ხდება სადორჩი. რას ვერჩი. მე ისე აეწყო, რომ როგორც ვთქვი, სანიოსაც ელაპარაკეთ, ხო? თუ მე აზრი გითხე. სანიოს აზრი გითხე ხო, მეთქი რას ფიქრობ? ხო, მოგიწესო თამაშიო. დულებში, მაინცო რას კარგა უწადიო რა. ნუ ხარ დაგიჭირე მაგას. ხარ დამიჭირა, კი. ე აი, მე ინტერესებს შენ და შენი აგენტის ლევანის შესახებ. ასფეროში საწის ნაბჯებს გამდა, როცა ეს ტრანსფერი დახურა, ესე რომ ვთქვათ. აა და დიდი ტრანსფერი მოარტყა რა ესე რომ ვთქვა. რამდენად ხშირი და ახლო კავშირი გქონთ ერთმანეთთან? ყოველ ორი თითქოს რა. ძალიან ახლოს ვარ. კი, კი. ძალიან ახლოს ვარ, თან მარტო ფეგურთ ხო არ არის. აი, ყოველ დღე ურცხოვრებაში არ და ფეგურთის გარდა, თქვა მენეჯმენტურ საკითხებში აღებული აქვს უპასუხისგებლობა, აი რამდენად გეხმარებ, თუმცა ცახლის თემები, ბიუროკრატიული საკითხები, რაღაცეები. რაც არ უნდა მჭirdეს, ყველაფერში მეხმარება საერთოდ. ვასაც ყველაფერში მეხმარება, ლევანი რაც არ უნდა მჭirdეს. ბუცი იქნება ეს, მოხელა თანს პრობლემა ხა არ გვაქვს. უშორთან მაქვს კონტრაქტი. ბუცი იქნება, რავი, რაც არ უნდა იყოს, რა ბილეთის ყიდვა იქნება. სახლი მინდა, რავი, რაც არ უნდა მინდოდეს, რამე დაჯავშნა მინდა ყველაფერს. გიო, ჩვენი როგორც ადამიანის ერთი დადებითი და ერთი უარყოფით ხარ მაინტერესებს როგორც არაფერულთან როგორც ადამიანის დადებითი რავი ალბათ ძალიან სანდო ადამიანი ვარ რა და უარყოფითი არ მიყვარს ვერ ლაპარაკი ცოტა ლაპარაკობ და <laughs> ეგონია ა მითხარის კომპონენტი რაშიც გძნობ რომ ვალენსიაში ჩამოსვლის შემდეგ ყველაზე მეტად მოუმატე ფსიქოლოგია მითხარი ვალენსიაში ჩამოშოდე სათამაშო კუთხით რაში გაუმჯობესე შენი უნარები და რაში თუ რომ კიდე უფრო მოსამატებელი გავა პოზიციურ თამაში გაუმჯობესე მაგრად და ფეხი თამაში კიდე მოსამატებელი ბავშვი ყველა კომპონენტში მოსამატებელი მაგრამ ესე ერთად დღეს სადაც მინდა რომ ვიყო იქ რომ ვიყო ბევრი ბევრი მნიშვნელობა დღეს მსოფლიო ფეურთის სამი ყველა ძლიერი მეკარი ჩაომითვალე და მითხარი თითეული მათგანისგან რომელ უნარს აიღებდი და შეიერთებდი შენთვის ნოი ნოიერი აა ედერსონი და ობლაკი და ნოიერსგანაც აიღებდი ნოიერის ეს პერსონალიტი როგორ თავდაჯერებულობა თავდაჯერებულობა თავდაჯერებულობა ედერსონის ედერსონის ფეხი თამაში და ობლაკის ობლაკის ხაზე თამაში მ შენიერი მიქსი გამოვიდა აა მამარ მ ასაკობრიობებში ეს პირველი მეკარე არ ყოფილხარ, ხო? ა ბოლო პერიოდში ხოლმე კი, ხო. აი რა მომენტში განიცადა გიორგი მავარდაშვილმა ეს კარიერული პროგრესი? აი რა ნაწილსული შენი კარიერული პროგრესის საწყის სათავე? საწყის სათავე ფლი ლოკომოტივში. კიდეჭი აბრშვილო დაინიშნა, დაინიშნა ტრენერად. აი მაგალითად მოყოლებული უკვე აი ესე მივიდა რა დაიწყო. გიო შენ და გიორგი ლორიას ურთიერთობაზე მინდა მოუყვე ხალხს იმიტომ რომ ბევრი წერს აი თქვა და უთმოს ადგილისა ხალხს გონია რომ თქვა მტროობთ ერთმანეთს აი თუნდაც ეგეთ ალბათ სწავლოთ გაგებული გექნება ეგეთი შაბაჭილებები ხალხის ხრიდან რომ აი მეკარები თუნდაც სილესენი სადა მამარდაშოს ზიზღია იგი შეიძლება ლორიას და მამარდაშოს ეთქოს ვიღაცამ აი რა ხდება აი თქვენ შორის აა როდესაც შეეხება ჩემი აზრით დღემდე საქართველოსში ყველაზე კაი მეკარე ეგ არის ისტორიაში რა და რაც შეეხება კიდე ნაკრებში თამაშს ვინც იქნება იმ მომენტის ზად იმან მაითამაშოს და როდეს პატივს ვცემ ამ ხელ გამოცდილება აქვს და მაითამაშოს რა თქმა უნდა იქნება რასაც შანსი მომეცემა გამოვიყენებ იმ შანსს და მეითამაშებ აცარი კიდე ჩვენ ისეთი დამოკიდებულება აქვს ძალიან მეგობრული და ლორისთანაც ლაზარესთანაც და ვინც არ უნდა იყოს ძალიან ისე ვარ რა. აა გიორგულიერს ნათქვამი აქვს, რომ აი ბოლო წლებში იგითი მონაცემების მეკარემი არ მინახავსო რა. აა თქვენ მეგმური ერთმანეთ მაშინ გაიცანით, როცა ლორია ერთალის პერიოდში უკვოთ იყო ბაზაზე ემზადებოდა თქვენთან ეგ პერიოდია, ხო? დინამოში ვიყავ, მე მაშინ ვიყავ ჩემს ეს. აა აი როგორ მოგედგა თქვა აი რამდენად ჩე რამდენად საუბრობთ ერთმანეთთან, რამდენად თქვა რჩევებს უზიარებთ ერთმანეთს გამოცდილებებს. აი გააქვთ აი როგორ რამდენად ხშირ ურთიერთობა გაქვთ და ბოლოს როდის ესაუბრეთ ერთმანეთს? აი ხომ წელა ორი გაგრა. <laughs> თავიდან რომ მოვიდა, ძალიან ბევრს ვარჯიშობს, აი სულ ვარჯიშობს. ეგეც არ ვიცი, სულ ვარჯიშობს. და მაშინაც დაიწყო ტრენერში და მინახა, ხა არ ვიცოდი მაშინაც, არ ვიცოდი ბავშვი ვიყავი და მივედი ტრენერში ადრე ადრე მოსული ვარჯიშობ, სულ ვარჯიშობდა რა ვიცი. მე დავიწყდი ერთად ვარჯიში რაღაცა ვარჯიშები მასწავლა რაღაცა და მე კი წავიდა, მალე წავიდა. მე მგონი საწავიდა. ამაში წავიდა გერმანიაში. მაშინ წავიდა გერმანიაში, ხო. და წავიდა. მაგე მაგის მე ნაკრებში უკვე რა. ესე რა. შენ დამკდებულება როგორია ფიტნეს დარბაზთან? ეხა უკვე ძალიან ისე რა, ყოველ დღეს აბშე ყოველ დღე. და რა საბაზისოს უნდა გაქვს აი ფიზიკურ მომზადებასთან დაკავშირებით? როგორ არის იცი? ჩემ მსხოვს ტრენერი მყავს ბაზაზე ყოველ დღე და ვარჯიშამდე, ვარჯიშის მერეც თუ თამაში არ არის ახლოს, სულ ვარჯიშობ ხოლმე რა. აუცილებლად არ არის ხო სულ ზა ეს რა ძალა რა ხო რა თქმა უნდა რეზინა და ეგ რაღაცები გასამაგრებლად აქტივაცია და სხვა ეგეთ რაღაცები გიორგი მაგარიძეს ესპანეთშია ხედავ ის კომენტარებს შე ფოტოებზე მასთან გააქვს კომუნიკაცია? კი, მაკარაცაც ვეაპარაკე გუშინ და პენალტებზე მომწერა რა. გიომიცის პენალტები მაკარა, მაგრამ მაგრამ მაკარა მაგრამ ხო. პენალტებზე მიხრა რაღაცეები და. ოთახში ჩამოხვედი ხო ვალენსიაში და შეკრება დაიწყო. ვიპარაკეთ ერთ-ერთ ვაჟის შემდეგ და ეს რაც მთხელო ყველაფერი მткиვაო. ანუ რა დაგხვდა ამ ხელა რა განსხვავება იყო? თქვა მინდრის მოედან მინდრის ფეურტელი ახა, თქვა სიმბილი ბევრი არ თქვა, მაგრამ როგორც ჩანს, ოც ორგანიზმს აუჭirdა. როგორიყო? დაჟე ახლა ესპანელებსაც უჭirdთ რა. აი ბორდალას საქს თვითონ ესეთი ისე ცოტა ესეთი ვარჯიშები რთული. ყოველ დღე ვარჯიში გვაქვს 2 საათი, 2 საათი და რაღაც წუთია. ცოტა დიდი ვარჯიში და ცოტა მძიმე ვარჯიში ყოველ დღე ძალა და ანუ ისეთი რა. აი პრემიერ ლიგას შეიძლება ხო ეს ეგეთი ვარჯიშები აქვს. თორე ისა ესპანეთში არ რო კითხე ბიჭებს არა არა ხუთ ესეთ ვარჯიშები მაქსიმუმ საათი 20 წუთია საათ ნახევარიო რა. ეს ზოგადად სხვადასხვა გუნდებში? სხვა ზოგადად რა სხვადასხვა ტრენერებს. ეს პირველად არისო ეხლა რო 2 საათი ან 2 საათი 20 წუთიო წუწუნები მაგრამ. აი რა ჩამოხოდი თქვა და ვარჯიშები და მთელი ამბები იყო რომ სადაც იძინე გავოცით შეებოდი ხო ეგრე აი ყველაფერი გამიჭირდა მაგრად რა გადმოწყობა ამ დროზე იმიტომ რომ აქრო 12 საათია საქართველოსი ღამის 2 საათი 3 საათია და ეგ გამიჭირდა და პლუს ესპანეთში ძალიან ისე ჭამენ გვიან ჭამენ რა ხო საჭმენ ჭამენ ძალიან გვიან ხო ჩვენ რო საქართველოს 8 საათია ხო ეს ბოლო ჭამის პერიოდია აბა საჭმე მოვიდა ჩვენ აქ უნდა ვაჭროთ თუ რა აიწლება მიღებულ საჭმელად აი ვახშობ ის როგორ აი რამოდენიმე ტიპში აქვს რა პირველი მეორე მე რაღაც ხილი დესერტი და ძალიან ბევრი ძიმის და ამტომ ღამე ხო ძალიან ბევრი ჭამენ ხოლმე ძასო მიკვირდა როგორ არიმატებენ როგორ არიმატებენ წონაში თქო რა მე რომ მაგნენი ჭამო რა ვიმოიმატებ 2 კილოს ეგრევე ალბათ მერე ნენა აი 6 6 თვე ამჭირდა ალბათ რომ ნენა დავარეგულირე უკვე რომ ძალიან შაღარ ვიმატებებს იმდე საღარ ჭამდა ძალიან მშრალოვანია აი შირი და გიძინია კი აი ცოტა ცოტა შემოვიმატე მერე უკვე დამინდოდა დაკლება და რე სეზონზე როცა ჩახვედი გუნდში თავიდან ხო ვინ იყო ის ვინც ყველაზე კარგად მიგიღო გუნჩი აი გულში ჩაიხუტა რომ იტყვი აი შეგასაინე იყო ეგეთი რა ინგლისური ცოტა მაგან და მუსა იუნუს იუნუს მაიცოდა კიდე ინგლისური ცოტა მე ცხოვრი ცოდი და მაგ მაგიტო ექტორი იყო ყველაზე ისეთი გადამწყვეტი რა რო შეგასაინე თან ახალგაზრდა მეკარე ჩამოდის მე მეორე გუნდისთვის და ცოტა უნდა რომ გაგაშინაუროს გუნდში ხო ხო ნორმალური ამბავია შეგასაინე იყო რა ნუ დამეხმარა მაგრამ აი ხალხს გონი გონია რომ შენ და სილესენი მტრაობთ აი რა ურთიერთობა გაქვს? მაგრამ არ უტროთ რა ვიცი, ჩვეულებრივი კონკურენცია ჯანსაღი და არნაირი ვარჯიში და მიდრის გარეთ არაფერი ჩვეულებს ან ისე ისევაც რა. ჩვეულებრივიც ა. სამი ყველაზე პროფესიონალი ფეხბურთელი მითხარი ვალენსიაში. ყველაზე პროფესიონალი სამი? უგო გილამონი. ესპანეთს ნაკრებს გამოიძახეს ახლა. აა კიდევ ვინ? უგო ის სიასანი და პაულისტო დარწმუნებული ვარ სამ ჩამოხვიდოდი საქართველოსზე ვალენსიას ფეხბურთელებმა ან არაფერი იცოდნენ ან ძალიან ძალიან ცოტა რაიციან დღეს საქართველოს და მაინტერესო შენ ქვეყანაზე ვინჩი თუ გისაუბრე შენს კლუბის შესახებ ნუ საიდან ხარ აქ ქვეყანა გაქვს რაიციან და იციან რომ ძალიან ცივა რა ან ამინდის ფონში რომ მეკითხებიან ხოლმე რაღაცა შეიძლება ხო ანუ ცოტა თრიადრომაცია რაღაცა შენ საქართველოს და აგრო აგრო როგორ ხცივო ეგეთი რაღაცები აქვს ხოლმე ისე ფეგმუნტის ხრი არაფერი მეკითხები არ ფორ ჩემპიონატი გაქვს რაღაცა რაღაცა მოთხოვე ცოტა ა არა ძალიან კარგი ფეგმუნტები ვართ ხო მეუნები და ისე თანდებითად რა და ნამოვატყო შენი ჩემპიონატი გოგურებო თამაშებს მოვა თამაშებს ხომ არაპირებ რომელიმე ფეურთელის ისთან ახლოს ხარ საქართველოს ჟაპოტიჟებს უცხოს პერიოდში თუ არის ეს ფილმებიდან შემეგრო <coughs> შეიძლება თქვა საქართველოს წარმოქმნით აი დროის დროის ფაქტორია ეგ რა ეს ფეურთელი აი კვარა ზუკა აზარა არა არა მე კერგული ხო რა აქეთ ჩამოსვას აი თუ არის ეს ფეურთელი შეიძლება ვალენსიას ფეურთელი საქართველოს აა ხუჭა მოვიდეს არა ვერ ვერ მიხდა ხო არის ანგლიციაში დღეს ეს ფეხბურთელი ვინ შეიძლება საქართველოს დაიწაიყონ დაბატი აა იონუსა ვიყვანდი მუსა მუსას აი და ეს მუსა არის 50 პენალტი გააფუჭებული ხო ანუ ახლოს ხარ კი ძალიან ძალიან ცეთი როგორი ვიჩიე ძალიან ძალიან კაი ტიპია რა ამერიკელია თან და ცოტა თავისებურები არიან ეგ ხო იცი ძალიან საყვარელი ტიპია და კაი ტიპია რა ანუ ისეთია გახსნილი კი კი გახსნილი და там бавшуя ჯერ 18 წლისა თუ რაღაცა და მ მამა ბოლო შეკრებიდან თქვენი ვიდეოები რაც ნახე მე პირადად აი ძალიან მიხარია ეგეთ რაღაცეები აი თქო ქვეყნების გამოცნობა და თავში ტყაპმული <laughs> იმიტომ რომ მგონია რომ აი ისეთი რაღაცა მაქვს აი ნაკრები კი არა როგორც აი რაღაც პერიოდში იკრიბებიან ერთად უჯახი წერები არიან რომლებიც ჩადიან რაღაც პერიოდში მერე და აი მონატრებულზე ერთად რომ ერთად ცხურება რომ უხარეთ, აი რა სიტუაცია ნაკრებში? ნაკრებში როგორი სიტუაცია არის? აი როგორ სინთეზი, როგორ სინთეზი რა, ხოცები. ძალიან გამოცდილი ხალხი, აშო ორი კვეკვე გამოცდილი ხალხი და ახალგაზრდები კიდე ზულკაკო არა, მე აზარა. ძალიან ისეთი შეკრული გუნდი ვართ რა და ძალიან გონია რომ კარგად იქნებით ხა ერთ ალიგაზეც და იმედი მაქვს ძალიან დიდი. დამსახელი სამი ყველაზე პროფესიონალი ფეხბურთელი ვისთანაც გითამაშია თუნდაც აი ვალენსიადანაც იყოს თუნდაც ნაკრებიდან თუნდაც აი სხვა თქვა თუ კლუბიდან ლოკომოტივს ან სამი ყველაზე პროფესიონალი ფეხბურთელი ვისთანაც გითამაშია ვისთანაც მითამაშია კაშო უღო გილამონი და ჯაბასთან არ მითამაშია ჯაბა რა ჯაბასთან არ მითამაშია მაგრამ ჯაბა უფრო ხართ ერთად აა ისე ნაკრებიდანაც გუნდიდანაც რო აიღო შეებს ვალენსიადან э, ნაკრები, რომ ნაკრები ყველა სტრაფე ფეხბურთელი ვინაა შენი აზრით? თო გიგიტაც. ხო? სამ სტრაფი არა ნორმალური. ზუკა, კვარა, აზარა, მექუაბა გასაგებია, ნუ ერთად გაიზარდეთ. ერთო მე მიკითხო გიორგი ციტაიშულზე, რომელიც ასაკურებს თქვენ და არ ყოფილა, მაგრამ ისე შემოვიდა შეკრებაზე და გუნჩი თითქოს აი დიდი ხანი ოჯახის წევრები ხართ. აი გიოს რა შეიძლება მითხრა, აი პირად მე შემიძლია გითხრა, რაღაც მოსიყოლე თფილი ადამიანი მგონია ძალიან. აი ეგეთი ეგეთი ის არის ადამიანი ხო რა, და მე ძალიან ცოტა ხანია ვიცნობ. პირველად გავიც ვიცნობ ძალიან დიდი ხანია. პირველად გავიცანი პეტერბურგში ვიყავ ტურნირზე და დინამოების ტურნირი იყო რაღაცა და ჩვენ მოვიგეთ. აი ხო ცოტაც დინამო კიევში თამაშობდა და გავიცანით იქ რა. ხო და ეს რა ქვია მაგის მერე ხა ნაკრებში კიდე იმას კი გავიცანი უფრო კარგად ახლოს და ძალიან ზეთ კაი ადამიანია რა როგორ ვიცი როგორ როგორ ახწერა ვიცი მაგრამ ძალიან ისეთია რა ისე ძალიან ველოდებით ყველა ევროპის 30 წამთა ჩემპიონატს სადაც ჩვენს გიწევს თამაში დარწმუნებული ვარ შენ იგებინ ნაკრების კარში უნდა გქონდეს თუ არა ამბიცია ნუ ამბიცია ყოველთვის მნიშვნელოვანია სწორი იყოს მაგრამ რატომაც ამ შემთხვევით ვისაც უწევს იქ თამაში უნდა ქონდეს თუ თქვენ მოგების ამბიცია თუ თქვენ სახში ვითამაშებთ მე ხო ვიყავ ახლა ბოლოს გამოძახებული ინგლისთან ინგლისთან გამოძახებული და გუნჩი შეიძლება სიტუაცია თან ისეთი კარგი ტრენერები არიან კარგი გუნდი შევიკრიბებით საბოლოო ჯამში და ძალიან ისეთი კარგი გუნდი ვიქნებით რა და მგონია რომ მივახწევთ ფერს თან ისეთი გეგმები გვაქვს ეს ბიჭები ყველაფერ დაემატება. ნუ ჩავთვით შენ აზაროვი ვინც არის დღეს ნაკრებში. ხუჩა შეეულია. ხო, ხუჩა შეეულია, ციტარ შეეულია, მიკაუტაძე შეეძლია, დავითაშვილ შეეძლია, გაგნიც და ბიჭები ნუ ყველა დაემატება და მოკლედ მომონე რაც კაი მედები მქონდა შემდეგ ზაფხულისთვის. შემდეგ ზაფხულზე, წელ ზაფხულში. ენის ბარიერზე რას მეტყვი, ახლა მე თავისუფლად საუბრობ. აი, რო შეიძლება გასახცელში თქვა, შეიძლება თამაშად წავალ ბიჭებთ ერთად იხუმრო რას э, რას ლაპარაკობენ გაიგო. ჯერჯერობს, ანუ გეგეთ შეგეთ შეიძლება, მაგრამ ისე э, თავისუფლად ვერ ლაპარაკობ რა. ან საფეგურთო სად შეეხება, ყველაფერი ყველაფერს უკვე თავისუფლად э, ლაპარაკობ, მაგრამ ესე ხა ყველაფერზე ვილაპარაკო ესპანურად, ეგრეა. პოლიტიკაზე ვერ ლაპარაკო. აა მით არის ფეურთელები, ვინც აი გასახლში და ყველაზე ახლოს არიან, აი თქო და რა შეიძლება მოვიდეს კითხოს რაღაცა, გაგეხუმროს. აი იონუსი, მუსა, სილასენი, გაია, რავი, პაულის და ალდერეტა. თავიდან ენა არის ცოდი არ გიჭირდა თქო და იმიტომ რომ მე კარემ ყველაზე მეტი უნდა ელაპარაკოს. მაგრამ გამიჭირდა, როგორ არ გამიჭირდა. სამი სიტყვა ვიწოდე, სულ რა დავიწყე თამაში. ეხლა ცოტა უკეთესად ვარ. ხალმა დაწყარდით ხო? solo მარტო ხარ თქო ხვირა მოვიდი ან ხირათ რა მოვიდი კაც ეხლა დონეზე ხარ უფრო თავს პოტ. ან კომუნიკაციის ხო არ გაქვს პრობლემა? კომუნიკაციის ხრივ ეხლა ძალიან ისეთი რა მინიმალური პრობლემაა. აღარ მაქვს პრობლემა ისე რა. უკვე ანუ ახალი სეზონიდან ვაფშე მოიხსნება პრობლემა. კი, ახალი სეზონიდან თან უკვე ფიქნები და მოიხსნება პრობლემა თყოლაფერ. ეს სულ პირველად როცა გაიაზრა რომ ამ აი როიგძინი რომ ხეტაფესთან თამაში შანსი იყო რა აი რა რეაქცია ჰქონდა და საერთოდ როცა გაიგირო სასტარტოდ შეიწყებდი იმ ღამს არ ვიჭირე და ძინება ემოციებისგან არა არა არა მქონია ეგეთ ნერვიული რაღაცები საერთოდ არ მქონია არასოდეს არ მქონია ну თავიდან შეიძლება მქონდა რუსთავში <laughs> თავის დროზე პირველ თამაშს თამაშობდი მაშინ შეიძლება მქონდა მაგრამ იმის მერე აღარ მქონია ეგეთი არაფერი რა ნერვიული არა ისე ხალხის დამოკიდებულება როგორია ქუჩაში შენ და თუ ან შეიძლება ვიხარ ხო როგორც მითხარი და შეიძლება არ გავდივარ ხო მაგრამ ეხლა უფრო ისე მცნობე უკვე კარგად ვცნობე რა იმიტომ რომ ბევრი თამაში ვითამაში როგორც თასის ფინალები თამაში რაღაცა და უკვე ვიცის ყველა სადებიუტო თამაში შემდეგ შენ სოციალურ ქსელში რა ხდებოდა აა ერთ თამაში დავამატა 15000 მაგასმა თუ რაღაც ინსტაგრამზე და ან მესიჯერ კოსტები კოსტები ხო და ბევრი აკრიტიკებს დინამო თბილისის იმის გამო, რომ ის ეწახვედი ესპანეთს, საერთოდ არ მოგვიწია დინამოში თამაში. ნაწყენი ხარ მაგის გამო? როგორ არის ცე? არა რა. იმიტომ რომ შეიძლება ჩემი კარიერას უცხოერად წასულიყო, რომ მითამაშა დინამოში. ეხა უკეთესია. ან მადლიერი ხარ იმის, რაც მოგეცა. და როგორც მოგეშა დინამოს ძალიან დიდი მადლობელი ვარ იმიტომ რომ მაგათთან გამზადდეს ძალიან ისეთ პროფესიონალ ტრენერები მუშაობენ ერთხელ არაერთხელ მაგათთან თქვამი რომ ძალიან კაი და პროფესიონალ ტრენერები მუშაობენ გინდა მეკარეები გინდა ისე და მაგათთან გამზადდეს ან მაგათი მადლობელი როგორ არ უნდა ვიყო ზუკა ხუჩა ჩამოთვალოთ ვინები იყო მაშინ თქვენ ვინებთ ერთად გაიზარდეთ ვინც დღეს თამაშობენ ეს ვინც არის ზუკა ხუჩა აზარა ჩაკვეტა Dream Team-ი? მე რეალურად. ოპჭები ყავით. გიო, ახლა ბოლოს მინდა მითხრა, რა არის შენი ოცნება, რისთვის იბრძვი, რომ აი თქვა 10 წლის მე თქვა რომ გადავხედავთ, რომ აი ოღონდ რაღაცეები რომ მოიწეროთ. აა, მაგას ვერ ვიტყვი. საერთოდ მოდი, სა. გიო, დაშინი ამაც. ეს იყო გიორგი მამარდაშვილი Geo Team-ზე. უფრო მეტი ვიდეოსთვის გამოიწეროთ Geo Team-ის YouTube-ზე. მოკლედ მეგობრებო დასრულებულია ჩვენი ესპანური ვოიაჟი რომელიც სამწუხაროდ ვერ გამოვიდა ისეთი როგორც პოზიტიურ წარმოდგენებში გვინდოდა რომ გამოსულიყო გიო დამარცხდა თუმცა იყო დაუვიწყარი 4 დღე ნახეთ თუ როგორ უყართ ვალენსიაში გულშემატკივრებს 21 წლის ქართული ფეხბურთელი ნახეთ თუ რა ცხოვრებით ცხოვრობს გიო იმისთვის რათა წარმატებას მიაღწიოს გიოს კარიერაში ყველაზე ვრცელი ინტერვიუ ჩვენთან ქონდა, ბრუნდებით პოზიტიური განწყობით და დიდი იმედებით. ვისაც არ გაქვთ ჩვენი არხი გამოწელი, გთხოვთ რომ გამოიწეროთ, დააყენოთ ზარიზღილა კი, დააკომენტაროთ, მოგეწონათ თუ არა, სადისულებდით ჩემ შემდეგ ჩვენს ვლოგს. მე მინდა დიდი მადლობა უთხრა setantasports.com-სა და ტურისტულ კომპანია voyagers-ს, რომ დაგვეხმარნენ, რათა ჩამოსულიყავით ესპანეთში. და ასევე დიდი მადლობა მინდაუთრა ენერგეტიკულ სასმელ კაბისას და ინკოგნიტოს, რათა ისინი ეხმარებიან GeoTeams, რათა განვითარდეს და გახდეს უკეთესი. მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.